halifa do'stlik bir kun yashaydi Kutlik ko'tlik abadiy bosom bir bo'savlyapsan nima deyapti mana bu o'sha tag'a nima deyapti mana beri chiqib marmani salomat degancha nima emish do'stlik bir kun yashaydi kunlik abadiy do'stlik ham uyshalik ham yonma yon yuradi assalomu alaykum oshnimni sotib bir jo'rasiga ishonib moskvaga kelib o'sha jo'rasini yo'qotib qo'ygan xafa bo'lmanglar jo'ralarni orasida ham bitta ikkita ko'tburchalari bo'ladi asalim asalim siz kartachangizni menga tashlasangiz man sizga pulni shunday shajillatib o'tkazib yuboraman ketmaysizmi hozir oldin diskka keladida ketmasang o'z bilasiz qara <laughs> alaykum assalomu alaykum rossiya assalomu alaykum moskva salomat omonmisizlar ko'rishib turganimizdan g'oyat shodmiz baxtiyormiz keladigan yillar muborak bo'lsin azizlar ey hammalaringiz shogirdlarni tarbiyalab anor shahar